فرحت رحت على العربية قالوا لي استنى تعالى ادي ناس قلت لهم لا تعالى رحنا على العربية فخبطت له كده على الازاز فبيقول لي قلت له بعد اذن حضرتك ممكن اشوف بس الرخص بتاع العربيه او بطاقه حضرتك لقيت كتيبتين جايين من مجلس الشعب جايين كل اللي كانوا واقفين جريوا مفيش غير انا لقيته طلع الطبنجه قال لي ايوه انا اللي بخطفه راح ضرب ايه على راسي وبعدها ما حسيتش باي حاجه غير وانا هنا احنا بس عايزين دي حريه حقوق الانسان وحريته وادميته احنا ما بنطلبش ان هم يوزعوا علينا الماظ من السماء ولا يجيبوا لنا آه، آه، فلوس من الخليج احنا عايزين ان الناس تعيش حر لما امشي في اي حته ما حدش يطلع عليا من الشرطه يثبتني ويعمل عليا اتاوه يعني كلنا عارفين كل ده كل ده لازم يتقضي عليه اللي حصل ان الجيش ضرب واحده لحقنهما وضربها بقت بنت خلصانة خالص جرينا عليها علشان نشيلها رجعوا تاني الجيش قعدوا يضربوا فينا تاني وبس بيضحكوا على مين ما عندهمش رحمه ما عندهمش اي احساس محمد عنده 17 سنه يعني ما لسه ما كملش 18 سنه وده قاصر في ثانوي عام السنه الدراسيه خلاص كده شكرا ما اقدرش اقول له كمل ما اقدرش اقول له امتحن فداخل دار القضاء العالي لانه هتهان داخل دار القضاء العالي واتذل واحتدى عليه جنسيا داخل دار القضاء العالي فانا عاوز اعرف مين مين اللي احتدى عليه ومين مين اصلا اللي قبض على ابني مين الشخص مين الاشخاص اللي هم ارتدوا سد زي مدني زي ما قلت في المحضر اللي هم قبضوا على ابني عصام اتمسك يوم 25 فبراير حكم عليه يوم 26 فبراير تاني يوم على طول الساعة 10 الصبح بدون ما أهله يعرفوا بدون ما هو يعرف حتى هو خد حكم ولا لا والدتي كانت عنده يوم 25 تعرض للتعذيب قدام منها وما عرفناش نعمل له حاجة لمدة يومين وآخر يوم اتصل بيا يوم 26 أكتوبر الساعة ونص بالليل وقال لي إن أنا بتعذب وبموت ومجدني اعمل لي أي حاجة ما قدرتش أساعده بأي حاجة فان شاء الله انا وراكم لغايه اخر يوم في عمري مش هضيع حقه ان شاء الله